Haciendo al nirvana, la vida mundana, busca con usana y eso me calma. Haciendo al nirvana, la vida es mundana, libero mi alma y eso me calma. Yo creo en el karma, a mí me sobra karma Cerebro es mi arma, mira cómo dispara Estoy en modo zen, de 0 al 10 soy un ten He ascendido al 100% Ahora ya todo está bien En espacio ni tiempo Conecta al universo Aquí no existe el tiempo Disfruta de mi verso Empieza la subida Nos vemos en la cima El clima budista Samsara está lista Haciendo el nirvana La vida es mundana Busca con un sanat Y eso me calma Haciendo el nirvana La vida es mundana Vive pero mi alma y eso me calma. Mi mente es libre, mi mente es libre, mi mente es libre, mi mente es libre Haciendo al nirvana, la vida es mundana Boca con un y eso me calma Haciendo al nirvana, la vida es mundana Libero mi alma y eso me calma Mi mente es libre Mi mente es libre Mi mente es libre